Ma tu guarda un poco che brutti scherzo che ti fa la memoria. Che uno si dimentica le cose brutte, eh? Ma la cosa più brutta è quando uno si dimentica le storie belle.